Διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη. Σε 300 ml χρειαρό γάλα. Προσθέτουμε ένα αυγό και ένα σπράδι. waves that shake me out, out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. 150 ml λάδι και ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγο αλεύρι. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε αλευρωμένη φόρμα Την σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη την πλάθουμε ελαφρώς. Την ανοίγουμε σε φύλλο και την κόβουμε σε μικρότερα φύλλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κόβουμε μία ακτίνα. Τοποθετούμε φέτα. Τυλίγουμε όπως σας δείχνουμε. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγη φέτα ακόμα. Τοποθετούμε τα τυροπιτάκια μας σε στρογγυλή φόρμα. Τα αλήφουμε με τον κρόκο αυγού που έχουμε κρατήσει και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! so